Ognuno di noi ha desideri, la nostra lista personale di sogni e aspirazioni. La creazione potrebbe avere i suoi piani per noi, ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente. Possono essere stravaganti o banali, ambiziosi o di poco conto, possono essere inopportuni, possono essere troppo personali per essere condivisi, ma sono nostri e per noi sono reali, sono preziosi, sono urgenti e profondamente importanti. È dono speciale da Sadhguru, un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione. È un dono che permette a ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi, che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati Sadhguru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto. Meditazione Chikshakti per la pace. Chit Shakti. Be the maker of your own destiny. Chit Shakti. Sii l'autore del tuo destino. As humans, all that we have created is just a manifestation of our minds. Come esseri umani, tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Quindi la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. Ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione nella realtà. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. Le meditazioni Chit Shakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita. May you know the power of being the master of your own destiny. Che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino. Keep your hands and legs uncrossed. Tieni mani e gambe non incrociate. Place your hands upon your thighs. Appoggia le mani sulle cosce. Facing upward. Loosely placed. Palmi rivolti verso l'alto. Ben rilassate. Close your eyes. Sit comfortably. Chiudi gli occhi. Siedi comodamente. Take a deep breath and as you exhale relax into it. Fai un respiro profondo e rilassati nell'espirazione. Take another deep breath. Fai un altro respiro profondo. And as you Exhale, relax even more into it. e mentre espiri, rilassati ancora di più. Take one more deep breath. Fai un terzo respiro profondo. This time, the relaxation should be total. Questa volta il rilassamento deve essere totale. Now, tense your feet. Your feet alone. Ora, contrai i muscoli dei piedi. Solo i piedi. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now tense your calf muscles. Ora contrai i polpacci. Calf muscles only. Above your ankle, below the knee. Solo i polpacci, dalle caviglie alle ginocchia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now Tense your thigh muscles. Ora contrai le cosce. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Tense your hip and stomach muscles. Contrai i muscoli delle anche e dell'addome. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now tense the muscles on your chest, shoulders and your back. Ora contrai i muscoli del torace, delle spalle e della schiena. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Hold the tension. Mantieni la tensione. Relax. Rilassa. Tense both your arms. Contrai le braccia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Make a fist and create tension. Stringi i pugni e crea tensione tense, contrai, tense, contrai, relax, rilassa. Tense your neck muscles, contrai i muscoli del collo, tense, contrai, tense, contrai, tense, contrai, relax, rilassa. Tense the muscles on your face and the back of your head. Contrai i muscoli della faccia e della nuca. Make a face and create tension. Fai una smorfia e crea tensione. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Take a deep breath. And as you exhale, relax. Fai un respiro profondo e mentre espiri, rilassati. Feel relaxation spreading right through your body from the top of your head down to your toes. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Riga sani pari Riga sani pasa ऋग परे सनि परे ऋग परे सनि पसा ऋग परे सनि परे ऋग परे सनि पसा ஒரு முறை உன்னை கண்டேன் என்னை நானே கண்டு கொண்டேன் Move your attention to the top of your head. Sposta l'attenzione alla sommità del capo. Move it to your forehead. Scendi sulla fronte. Pit of your throat. Alla base della gola. Center of your chest. Al centro del petto. Down to your stomach. Giù allo stomaco. To the base of your belly. Alla base della pancia. Into your thighs. Nelle cosce. Knees. Ginocchia. Calf muscle. Polpacci ankle, caviglie, feet, piedi, toes, dita dei piedi. Move it upward. Torna su. Feet, piedi, ankle, caviglie, cuff muscle, polpacci, thigh, cosce, base of your belly, base della pancia, up, su, further up, ancora più su, into the chest, nel torace, into the throat, nella gola, face, faccia, forehead, fronte, top of your head, sommità della testa, forehead, fronte, pit of your throat, base della gola, center of your chest, centro del petto, down to your stomach, giù allo stomaco, to the base of your belly, alla base della pancia into your thighs, nelle cosce, knees, ginocchia, calf muscle, polpacci, ankle, caviglie, feet, piedi, toes, dita dei piedi. Move it upward. Torna su. Feet, piedi, ankle, caviglie, calf muscle, polpacci, thigh, cosce, base of your belly, base della pancia, up, su, further up, ancora più su into the chest, nel torace, into the throat, nella gola, face, faccia, forehead, fronte, top of your head, sommità della testa, forehead, fronte, pit of your throat, base della gola, center of your chest, centro del petto, down to your stomach giù allo stomaco, belly, alla base della pancia, thighs, nelle cosce, knees, ginocchia, calf muscle, polpacci, ankle, caviglie, feet, piedi, toes, dita dei piedi. Move it upward. Torna su. Feet, piedi, ankle, caviglie, calf muscle, polpacci, thigh, cosce, base of your belly, base della pancia, up, su, further up, ancora più su, into the chest, nel torace, into the throat, nella gola, face, faccia, forehead, fronte, top of your head, sommità della testa. Visualizza te stesso seduto a gambe incrociate in riva ad un placido lago. Vedilo chiaramente. You are sitting on the banks of a still lake. Sei seduto sulla riva di un lago placido. See the still surface of the waters. Vedi la superficie immobile delle acque. Mild mist floating over it. Una leggera foschia fluttua sulla superficie. It is cool and pristine. È fresco e immacolato just gaze at the surface of this pristine and still water. Fissa semplicemente la superficie di quest'acqua, immacolata e immobile. As you gaze at this perfectly still lake, mentre fissi questo lago perfettamente immobile, your mind la tua mente comincia ad adagiarsi nell'immobilità e nella freschezza di ciò che è oltre. Mentre fissi lake, questo lago perfettamente immobile, your mind begins to settle la tua mente comincia ad adagiarsi into stillness and coolness of the beyond. nell'immobilità e nella freschezza di ciò che è oltre. Allow the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permetti al lago placido di riflettersi nello specchio della tua mente. Allow the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permetti al lago placido di riflettersi nello specchio della tua mente. Your mind becomes the embodiment of the utter stillness of the beyond la tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre.